don't really know how we played here. Never to jump in the back, to the back, my blue hair frozen in the giant back. Jumping down for down, fast down on down. Found your name as roll, you are back, low out. All fans and the a GNG, Lola lips glass. I would like to live, I wanna get closer and I want to scream. Toy, toy, evening that the future is Je passe des feux de l'amour à ma famille. A besoin de rejoins ma route sur du peuple Les croûtons dans la vie, ah, les croûtons dans tes cheveux. Et mon sang dans ton verre. Ah. Va me chercher une canette. Oh, We look and like my best friend. On my nose, all my pants. Passed on the floor, sardine, lick it on. Had it snatched I'ma get up and I fill up my room. Yeah, get foolish, go get wallet, make a zoom. No I could no problem We're good. I'm a zip is zero, we're rolling the quid. I don't know how to escape. I'm rolling my deep, the audio of the tape. Find a headache, my mind don't mean it. I'm an adult without a brain, you know? Yeah. I don't care about what I'm messy. I'm messy remember the logic. No sunshine. assis comme eaux, elle veut me parler devant, la puissance au marche comme le tigre, parce que je suis serpent, je veux un titre, et pas de serment, j'ai les charges pleine de démence, je garde mon chic, qui veut la revanche, action virée, maligne comme chrome, massée en privé, maligne aux autres, à chaque style, végétal des manches, idée d'une sans fuite, la mouche Non, on a la moitié, mais c'est pas grave. On a. Ah. ouais, c'est quand Il a bugué, il a bugué, c'est mon téléphone. Oh merde <laughs> C'était bien donc, tu, veux, la voir ah, C'est génial. on va la regarder. On va la regarder. Mais de on va prendre les. On la... mais on peut refaire, hein Mais non, on, non, on va la regarder. Il y plein de regarde. <laughs>